हम स्टार्ट करते हैं अगर किसी को वॉइस में या सिग्नल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इशू नहीं है ये रिकॉर्ड की जा रही है आप लोग को इसका लिंक भेज दिया जाएगा तो कोई भी अगर इशू हो तो वो रिकॉर्डिंग में आप लोग सुन सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है my name is Saba Malik और मैं आई स्मार्ट पब्लिशिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती हूँ डिफरेंट किस्म के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी में उनको मैं हैंडल करती हूँ आपका ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये टू मंथ्स का है और थ्री uh, वीक आपके मेरे पास रहेंगे उसके बाद डिफरेंट प्रोफेसर दरमियान में या थ्री वीक्स के बाद आकर आपको डिफरेंट तरीके के टास्क देंगे और आपको डिफरेंट गाइडलाइन देंगे ये जो भी आपको बताया जाएगा ये आपके कैरियर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा फर्स्टली सेकेंडली इन केस अगर आप uh, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो हमारे ही कंपनी में आपको वर्क करने में बहुत इजी रहेगा आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी है क्या आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी बेसिकली एक कंपनी है जो 2015 से चल रही है लेकिन अब 2021 में इसको प्रॉपर लॉन्च किया गया है नेशनली और इंटरनेशनली ताकि इसका एक बकायदा एक प्रॉपर सिस्टम हो जिसको सब देख सकें इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया गया इस कंपनी का काम ये है कि ये डिफरेंट किस्म की बुक्स को पब्लिश करती है चाहे वो जिस भी जर्नल की हो economics zoology botany physics chemistry academic non academic Urdu English हर किस्म की बुक्स को ई बुक्स की फॉर्म में पब्लिश किया जाता है या बुक्स की प्रिंटिंग फॉर्म में भी पब्लिश किया जाता है उसके अलावा इस कंपनी के अपने जर्नल्स हैं और इसी कंपनी के ही फर्दर कोर्सेज भी आगे आएंगे जो कि पेड होंगे और इसके अलावा वर्कशॉप्स वगैरह भी हैं और कॉन्फ्रेंसिस भी हेल्ड की जाती हैं ईयरली हर साल दो दफा कॉन्फ्रेंस भी हल्की जाती है इसी कंपनी की तरफ से आफ्टर कंप्लीशन आपको इस चीज का क्या बेनिफिट होगा जो आप टू मंथ्स का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी की बिहाफ या में कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक तो विद इन द कंपनी और एक outside the company within the company weekly basis पर जो आपको टास्क असाइन किए जाएंगे वो आपको चेक किए जाएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पर ही आप इतनी अच्छी शो करवा देते हैं तो उसी वीक में ही आपको जॉब ऑफर कर दी जाएगी नहीं तो टू मंथ्स के बाद या मंथ के बाद आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और हमारी टीम पूरी देखेगी कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी है तो उसको इन हाउस ही हमारी कंपनी के अंदर ही जॉब मिल जाएगी सेकेंडली अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो हमने मनी के अवार्ड रखे हैं वीकली बेसिस पे जो आपको टास्क दिए जाएंगे या मंथली बेसिस पे आपके टास्क की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी या जिसकी परफॉर्मेंस हमारे लेवल या हमारे स्कोप से अबव जाएगी उसको मनी भी रिवॉर्ड की जाएगी ऑनलाइन ही वो उनको पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी और उसका प्रूफ भी ग्रुप में दिखाया जाएगा उसके बाद at the end of the ये जो आपका सेशन चल रहा है इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जो आप किसी भी कंपनी या किसी भी जगह पर काम करने के लिए शो करवा सकते हैं और आपको फ्रीलांसिंग का भी इसमें बताया जाएगा क्योंकि जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं वो आपकी एक स्किल बन जाएगी और आप इसको अपनी ही साइड पे अपना बिजनेस बनाकर इसको रन कर सकते हैं उसके बाद जो लास्ट में चीज़ आपको दी जाएगी या जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी इसके एंड पे वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन होगा ये जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन होगा ये आपको हेल्प करेगा फ्यूचर जॉब्स के लिए कहीं पर भी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कंपनी अप्रिशिएट कर रही है आपकी वर्किंग को और नेक्स्ट आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस लेटर को दिखा सकते हैं कि इस इस कंपनी ने हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है तो अब आप लोगों को इस सब प्रोसेस में करना क्या होगा या क्या चीज है जो आप करेंगे या क्या टास्क आपको दिए जाएंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया का है तो इसमें सारे टास्क सोशल मीडिया से रेलिवेंट ही होते हैं आप लोगों को सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाने होंगे डिफरेंट ये चीज आपको आनी चाहिए आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ चार पांच या छह सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो कि टोटल होते हैं किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता more than hundred one fifty two hundred three hundred बल्कि इससे भी ज्यादा सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं जो कि कंपनीज रन करती हैं और उनको मैनेज करती हैं आप लोग को उन तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स का पता होना चाहिए ट्विटर पिंट्रेस्ट फेसबुक लिंकड ये सारे तो बेसिक्स हैं इंस्टाग्राम ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलते हैं तो जो मोर देन आपके अकाउंट्स हैं थ्री हंड्रेड उन पे काम करना या उनको लर्न करना या उन पे किस तरीके से काम करना या वो हैं कौन से अकाउंट वो हम आपको बताएंगे और वही आपके लिए हेल्पफुल होंगे आप उनको एज अ फ्रीलांसिंग नया करियर भी लेकर जा सकते हैं उसके अलावा आपको उनकी मैनेजमेंट के प्रोसेस और उनको किस तरीके से मैनेज करना है उनके नाम क्या है उनको बनाना किस तरीके से वो सारी चीज़ें पता चलेंगी तो एक तो होगी अकाउंट क्रिएट करना और सेकंड चीज़ ये होती है कि उस अकाउंट में आपने चीज़ें पोस्ट करनी होती हैं फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है हमारे पास एक्टिंग एक्सीडेंट इसी कंपनी का आपको एक अकाउंट दिया जाता है जिसमें आपने पोस्ट करनी होती है उस पोस्ट को करने के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल हमें ये लिंक दिया गया आप में से किसी एक को भी दस अकाउंट या पांच अकाउंट दे दिए जाएंगे कि आप इसको हैंडल करें अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे सबसे पहले चीज तो आ जाएगी कि आपने उस अकाउंट को सेटल करना है कि वो अच्छे से सेट हो जहां पर ज्यादा फॉलोअर्स मिल सके जहां पर ज्यादा आप व्यूज आ सके और उस चीज को आप बेटर वे में लेके जा सके जैसे कि ये फेसबुक का एक पेज है जो कि एक्टिंग के ऊपर है और ब्लॉगिंग के ऊपर है अब इस पेज को अच्छे से सेट करना इस पेज में फॉलोअर्स बढ़ाना इसके लाइक्स बढ़वाना इसमें पोस्ट करना और पोस्ट को डिफरेंट तरीके से करना कि उस पोस्ट के भी व्यू हो जैसे कि ये अगर आप पोस्ट देखें तो यहाँ पर आपको 29 पीपल की रीच थ्री एंगेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर जो कि स्लैश में आ रहा है वो दिखाया जा रहा है किसी किसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर है और किसी किसी जगह पर नहीं है यहाँ पर distribution score one point minus one पे जा रहा है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और इन्हीं की बेसिक से ही आप आगे जाएंगे जो हम करते हैं बेसिक हम अपने फेसबुक को चलाते हैं उस पर पोस्ट कर देते हैं वो जस्ट एक पोस्ट होती है और रैंडम पोस्ट होती है वो सिर्फ हमारे फॉलोअर्स तक ही जाती है जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं लेकिन किसी कंपनी के अकाउंट को या उसके पेज को या कंपनी के पेज को रन करने का मतलब ये है कि वो हमारे फॉलोअर्स के अलावा बाकी पर्सन के पास भी जाए और वो लोग इसको फॉलो करें इवन के बाकी के लोग जो हो उनके रेफरेंस से हो वो भी उसको फॉलो अप करें तो उस चीज को बनाने के लिए हमें कहीं से स्टेप से गुजरना पड़ता है और बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है जिनसे हमें गो थ्रू होना पड़ता है ताकि हम आ, अच्छा काम कर सके उसके लिए आपको कुछ वीडियोस मैं शेयर करूंगी और काफी और भी चीजें जितनी मेरे नॉलेज में होंगी कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं इनशाला आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको कंपनी की तरफ से आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा जैसे कि अभी ये एक लिंक है जिसको मैंने ओपन किया ये आपको शेयर किया गया आपके पास जो अकाउंट्स होंगे मैनेज करने के लिए आपने पूरे दिन में इसको वहां पर पोस्ट करना है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो हमारे पेज को भी लाइक करें और इस लिंक को प्रमोट प्रमोशन भी हो सके तो एक तो हम इसी ही लिंक को यहाँ पर पोस्ट कर देंगे जो मैं आपके सामने पोस्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो इसका क्रिएट पोस्ट इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है सही से तो पेज के ऊपर आपने जस्ट लिंक को शेयर कर देना है ये सिंपली मैं आपको बता देती हूँ सेपरेट क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्शन सही से चल नहीं रहा है और इशू क्रिएट कर रहा है तो इसीलिए आप को सही से ये चीज़ मैं बता नहीं पाऊंगी ऐसे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को इनशाला शेयर कर दूंगी ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जब आपके पास एक लिंक आएगा तो आपने उसको शेयर करना है आपने जस्ट उस लिंक को ही शेयर नहीं करना आपने उस लिंक की डिफरेंट चीज़ों को शेयर करना है फॉर एग्जाम्पल इसी लिंक की हम बात कर रहे थे जिस लिंक को मैंने ओपन किया हुआ था इसी लिंक का अगर आपने जस्ट एक दफ़ा आपने फर्स्ट टाइम में सुबह में आपने इसका लिंक शेयर कर दिया है तो सेकेंड टाइम में आप क्या चीज़ शेयर करेंगे जैसे कि इसका ये ओ मुझे नज़र आ रहा है तो आप सिंपली इसका ओ शेयर कर देंगे कि परीज आर्ट ड्रामा इसके ऊपर ये ब्लॉग लिखा गया तो आप इसका लिंक शेयर कर देंगे इसका ओ और थर्ड टाइम में या फ्री आप बैठे हैं या कुछ भी आपने जिस टाइम पे आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा व्यू करती है वो शाम का और रात का टाइम होता है तो आपने उस टाइम पे ये कुछ जो आपको डिफरेंट तरीके की इमेजेस नजर आ रही हैं आपने वहां पर पोस्ट कर देने साथ में डिफरेंट हैश भी लगाने हैं तो ये कुछ मेथड होंगे जिससे आप जो है पेज पर व्यूज ज्यादा ला सकेंगे और जो भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे वहां पर आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर सकेंगे तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो कि आपको फर्स्ट वीक तक आई बस यही करनी है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना एक तो आपको अकाउंट बनाने के लिए सैंपल कुछ दिए जाएंगे लिंक कि आप वहां पर अकाउंट बनाएं सेकंड अगर आपके वो अकाउंट बन जाते हैं तो आपको वहां पर पोस्टिंग के लिए लगाया जाएगा अभी जितने भी मेंबर्स ने ये सब कुछ लिया है ये सब कुछ सुना है या जो इसमें प्रेजेंट थे उन्हीं मेंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन किए जाएंगे सोशल मीडिया से रेलिवेंट ही कि वो उन टास्क को परफॉर्म करें जो वो टास्क परफॉर्म करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा और उन्हीं की परफॉर्मेंस की बेसिस पर वीकली बेसिस पर हम आपको आपका काम बताएंगे और अगर आपको किसी भी चीज़ में वीकली बेसिस में कोई मसला होता है तो आपने मेरे से ही पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है या ग्रुप में भी कर सकते हैं मैं इनशाला उसको सॉर्ट आउट करूँगी अभी क्योंकि नेटवर्क इशू है तो यही जो बेसिक चीजें मैंने बताई हैं वहां पर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है आप सब अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं सो किसी का अब कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारे पास अभी टाइम भी खत्म हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ इस सेशन को ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं इसका लिंक रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के बाद इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको पहली जो सेशन हुआ है उसका आइडिया हो जाए कि हमारी कंपनी क्या है या हम करते क्या है या इस इंटर्नशिप का एम क्या है या आप लोग को क्या करना पड़ेगा जो आप लोग के टास्क हैं वो आपके नेम्स मेरे पास अभी मेंशन है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर देंगे आपने उसी ग्रुप में ही आप लोग थम्ब या अपने नाम के साथ उस चीज़ को मैंशन कर दें ताकि मैं आप लोग के साथ फर्दर जो काम है वो शेयर कर सकूँ और फर्दर हम लोग कम्युनिकेशन कर सकें होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आइए और किसी चीज़ में भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने बिला झिझक मुझे मैसेज कर देना थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़